Я стоял, здесь вы стояли. Здесь была толпа народа. Он это не мог делать, Он сейчас дышит. Не снимайте меня, вы не имеете права меня снимать. Вы Не имеете права. Вы не имеете права. Здесь еще не меня, здесь еще не меня, еще, меня еще есть люди, которые запрещено снимать. Избиратели снимать запрещено. Так, считайте, да, выведите, пожалуйста. сейчас председатель вас заставляет нарушать закон. Да. Я, да. я, я тебе вышестоящей комиссии. Вышестоящей. А вы посмотрите. Время 10 50 закон. Покажите закон, который мы Вот он покажет закон, Покажите закон.